ba re mafisha o na le mapokisi a šupa a diapola Ba re mafiša o swere eng? Mapokisi a makae? A šupa a eng? A diapole. Mafiša o swere mapokisi a šupa a diapole. Lepokisi le lengwe le lengwe le lengwe ka mogare ba re le swere diapole tše seswai. Ba re lepoksi le lengwe le lengwe le swereng diapole tše kae? Diapole tše seswai. A re lebelele letlapeng. Bjale mafiša yena a re, a ke sa nyaka lepokisi le lengwe le le lengwe la ka le tshwara diapole tše seswai. Ke nyaka mapokisi a ka a tshware diapole tše lesome. le nkwele mafiša o reng o nyakang a se sa tshwara a makae diapole tše kae tše seswai ro bereka bjang re a go tšea diapole ka gare ga mapokisi a mangwe a kere ra tlaleletša mapokisi a mangwe gore diapole e betše kae jelesom very good a re tšeeng kama re tšea apole ya mathomo re tšea apole ya bobedi re di lokela kama a kere tše ga re sana natšo a kere šidi ke a dingwana a ke re go a šala ka mo le gona ra ra tla ka mo ra utswa diapole tše pedi ra di ngwala ka mo a ke re mafiša a re ke šetše ka mapokisi a makae a mabedi a go tlhoka diapole tše lesome ka gare a ke re bjale ke nyaka go tseba gore ke mapokisi a makae a diapole tše lesome Emiša matsogo. Ke mapokisi a makae a diapole tše lesome? Ya ba mapokisi a makae a go hloka diapole tše lesome? Ke mapokisi a makae? Ba re ke mapokisi a matlhano. A kere, a re a baleng tee, tee. O se ka lebala gore mapokisi a a matlhano a na le diapole tše kae? Tše lesome, tše lesome. A re baleng diapole tše re šetseng ka tšone. A re di bale. re šetše ka diapole tše tshela tša go hloka dimmata tša bona aker re šetše ka diapole tše tshela aker ra ya go mapokisi a rena rile mapokisi a rena ke a matlhano aker a re baleng diapole tšela ka kua go mapokisi yo ba tše kae ge e le mapokisi a matlhano ka mogare e le diapole tše lesome ro ba le diapole tše kae ka moka ga tsona ge re di tlhakantšha a re kwe ratsi very good ro ba le diapole tše kae tše masomehlano tshela a ke re ra tseba gore lepokisi le lengwe le lengwe le rwele diapole tše kae tše lesome tše lesome